Zombie apocalypse. know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand you. Thought it would last forever. Oh, oh. you should have loved me better. Should have loved me better. when the moon started to become blue. Oh. time I realize you hey. And I were in the mare Allora, eccomi qua, dunque, ho oh, appena lavato i piatti e tra poco mangiamo, quindi nulla, Ci auguro un buon pranzo, buona festa a tutti e ci vediamo per un altro video di trucco, ovviamente. E oggi non farò video ma lo farò domani, torno dal, dall'estetista e lo farò domani. Ciao ragazzi, a presto e un bacio.